针对于特效的话，我们可以单独把它拉到这边来当 clip。OK，这边所有的特效都可以拉出来当一个特效 clip。那现在的话就是说，我先把它复制，把这功东复制成光花筒。那现在的话，这边特效的话，因为我就把它呃是特效的圈子 a 然后特效的功能，然后这里里面刚好有，哇，三三道这边一个特效。 放太多特效，OK。那现在的话，这时候我们可以呃做什么样的效果？比方说，了，进来好了，觉得它有点小 bug，突然突然就不见，太累了。好，那现在这边特效，嗯。 奇怪，不是 OK，然后再拉到这边放一个。OK，所以现在现在是针对这个影片来做特效，然后这个也是针对下面这个影片做特效。OK，那我把它的那个全梦停止，停止。OK，正直正直，这个我给它停止。嗯，把它停止，我给它做 Pen Line，放 t s t o p 所以这边的话，我把它再复制，然后把每个都给它稍微修改一下我的位置，我要的感觉。然后这个，然后再修改。就这样，Ctrl 拉过去。对，复制的时候直接按呃，Ctrl，嘿应该 Windows 应该是 Ctrl，就可以直接改。 可能比较改不一样。不是还是 ship。还是 can。我们有没有拉拉拉选择名字哦？ 这样子就是，然后选择名字，要要要，要选名字，并并不是选诶播放出来那个功能哦，是这样去吧？就是 copy，是砍错压选就过去了，对，砍错牙 shift 就可以复制，砍错牙 shift 吗？还是砍错？我记得是砍错，是牙是砍错就过去了，砍错就过去，对对对对，砍就过去了，嗯，OK，好，回来一下，回来一下，好，那现在的话，我现在把这些。 特效，因为我复制了很多，然后它的它的特效在不同的影格，所以我现在是可以做我们之前有教的，可以用呃 auto palette 播放下一个，然后还有上之前有教的，用四分之一拍好了，OK，然后它就会自动去播放。然后你会发现有点怪，就是这个 duration 五千，有没有发现？上次有讲过五千它都会很累格，所以把它变成一千就好了。 一样尴尬，达不到字，也有用跳的领，跳的领好像可以哈，很好很好，好，吧，先把它跳成领好了，OK，都给它跳成领，所以这样子的话，它这边就是针对一拍就会跳过去，那。 呃，这个地方好像没有调。对，就针针对一拍，然后我现在来放个音乐好，比方说，这是一百，这首歌是一百二十八的速度，这边一百二十八，一二八。 哦，OK，所以，现在现在是这个速度，那其实严格来讲的话，速速度拷贝下来，因为我现在这边的话我把它改成一二八，这是这首歌曲原本的速度。我的天！ <laughs> 哎呀，我这个天！OK，好，随便。 我们看一下文字，哎，不能用快速键，这是是一件很痛苦的事情。一二，哎，完全不能输。哎，好好，去往回，来，来，来，好。现在的话，我直接输入一百二十八一二八。 先离开一下哦。三四，所以我现在，我现在针对一，它它的拍子，你就会发现，哎，它就是跟着我的音乐跳舞这样子。嗯。对。二三四四。其实还蛮有趣的，所以我觉得刚刚只是用一拍的效果，把它这个 duration 把它改成零。然后这边全部都是特效设定不同样的。 模式，OK，好，对啊，就是大概是这样子玩法，就是设定，哎呀，之前有讲讲的音乐的。